bin eingeladen wurden, um über das demokratische konföderale System zu berichten und über, den, äh, über das System, was in Rojava aufgebaut worden ist, zu berichten. En Konfederazio Demokratikoen sistemari buruz en, informatzera etorri da, e, Rojaban e, eh, sortu den sistema berri honi buruz, eta hemen jakituria o informazioa nahi eskatu dutelako. Und über die kurdische Freiheit, Frauenbewegung. Eta nola ez, eh, Kurdistango emakumearen e, eh, borrokaren Die Frauenbefreiung. Emakumeen askatasunaren ideologia. Direkte Demokratie. Demokrazia zuzena. Basisorganisierung. Eta organizazioa basetik handi. Also, antistaat. Estatuaren aurka. Antipatriarcha. Patriarkaren aurka. Antisexista. Eta sex, antisexista. Frauen spielen eine Führungsrolle und, äh, äh Liderzan da emakumea. Beteiligen, sie, beteiligen sich an allen Prozessen. Prozesu guztietan Und sind äh, verantwortlich, um dieses System in die Praxis einzusetzen. Eigentlich. Eta beraie dira benetan e, sistema hau sortatu eta e, eraldatzera eraman izan dutena. Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit ist sehr wichtig, aber die Frauenbefreiung ist an erster Linie. Askatasuna independentzia oso garrantzitsua da, baina emakumearen askatasuna eh, lehen garrantzi garrantzi izan da.